जय हिंद साथियों हरिवंश राय बच्चन की मुसाला का अगला पाठ है दुहा नंबर छिहत्तर से पंद्रह दो तो सुनते हैं यम आएगा लेने जब तक खूब चलूंगा पिहाला पीड़ा संकट कष्ट नरक के क्या समझेगा मतवाला क्रूर कठोर कुटिल कुविचारी अन्यायी यमराजों के डंडों की जब माँ पड़ेगी डंडों के जब मार पड़ेगी आड़ करेगी मधुशाला आड़ करेगी मधुशाला यदि इन यधरों से दो बातें प्रेम भरी करती हाला जदीन खाली हाथों का जी पल भर बहलाता प्याला हानि बता जग तेरी क्या है व्यर्थ मुझे बदनाम कर मेरे टूटे दिल का है बश मेरे टूटे दिल का है बश एक खिलौना मधुशाला एक खिलौना मधुशाला याद में आए दुख में जीवन इससे पी लेता हाला जंग जग चिंताओं से रहने को मुक्त उठा लेता प्याला मुक्त उठा लेता प्याला शोक साथ के और स्वाद के हेतु पिया जग करता है पर मैं यह रोगी हूँ जिसकी पर मैं वह रोगी हूँ जिसकी एक दवा है मधुशाला एक दवा है मधुशाला गिरती जाती है दिन प्रतिदिन प्रणयिनी प्राणों की हाला मग्न हुआ जाता दिन प्रतिदिन शुभ गे मेरा तन प्याला रूठ रहा है मुझसे रूप शिप दिन दिन यौवन का साकी सूख रही है दिन दिन सुंदरी सूख रही है दिन दिन सुंदरी मेरी जीवन मधुशाला मेरी जीवन मधुशाला यम आएगा शाकी बनकर साथ लिए काली हाला पीन होश में फिर आएगा सुरा विशुद्ध यह बतवाला यह अंतिम बेहोशी अंतिम शाकी अंतिम प्याला है पथिक प्यार से पीना इसको पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला फिर न मिलेगी मधुशाला झलक रही हो तन के घट से संगिनी अब जीवन हाला पात्र गरल काले जब अंतिम शाकी हो आने वाला हाथ परश भूले प्याले का स्वाद सुरा जीवा भूले कानों में तुम कहती रहना कानों में तुम कहती रहना मधुकर्ण प्याला मधुशाला मधुकर्ण प्याला मधुशाला मेरे अधीरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला मेरी जीवा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल आला मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना राम नाम है सत्य न कहना राम नाम है सत्य न कहना कहना सच्ची मधुशाला कहना सच्ची मधुशाला मेरे शव पर वह रोए हो जिसके आंसू में हाला आह परे वह जो सुरभित मदिरा पे कर मत वाला मदिरा पी कर मत वाला दे मुझको वे कंधा जिनके के पद मद डगमग होते हो और जलूश ठोर जहाँ पर और जलूश ठोर जहाँ पर कभी रही हो मधुशाला कभी रही हो मधुशाला और चिता पर जाए उंडेला उन्थ, पात्र घृत का पर प्याला घंट बधे अंगूर लता में नीरन भर कर हाला प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना पीने वालों को बुलवा कर पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला पीने वालों को बुलवा कर खुलने देना मधुशाला नाम अगर पूछे कोई तो कहना बस पीने वाला काम हाल ढालना और ढलाना कच्छप को मदिरा क्या प्याला जाति प्रिय पूछे यदि कोई कह देना दीवानों की जाति प्रिय पूछे यदि कोई कह देना दीवानों की धर्म बताना प्यालों की ले धर्म बता ताना प्यालों की लिप माला अब जपना मधुशाला माला जपना मधुशाला जात हुआ यम जाने को है ले अपनी काली हाला पंडित अपनी पोथी भूला साधु भूल गया माला और पुजारी भूला पूजा ज्ञान सभी ज्ञानी भूला किंतु न भूला मर करके भी किंतु न भूला मर करके भी पीने वाला मधुशाला पीने वाला मधुशाला यमुले चलता है मुझको तो चलने दे लेकर हाला चलने दे साकी को मेरे साथ लिए कर में प्याला स्वर्ग नरक या जहाँ कहीं भी तेरा जी हो लेकर चल और सभी है एक तरह के और सभी है एक तरह के साथ रहे यदि मधुशाला साथ रहे यदि मधुशाला पाप अगर पीना सम दोषी तो तीनों साकी पाला पाप अगर पीना सम दोषी स्त्रोती नो साकी ज्वाला नित्य पिलाने वाला प्याला पी जाने वाले हाला पी जाने वाली हाला साथ ने भी ले चल बे न्याय यही बतलाता है कैद जहाँ मैं हूँ कि जाए कैद जहाँ मैं हूँ की जाए कैद वहीं पर मधुशाला कैद वहीं पर मधुशाला शांत सकी हो अब तक साकी पीकर किशोर की ज्वाला और और की रट न लगाता जाता हर पीने वाला कितने इच्छाएं हर जाने वाला छोड़ यहाँ जाता कितने अरमानों की बन कर कब्र खड़ी है मधुशाला कब्र खड़ी है मधुशाला जो हाला मैं चाह रहा था वह न मिली मुझको हाला जो प्याला मैं मांग रहा था वह न मिला मुझको प्याला जिस साकी के पीछे मैं था दीवाना न मिला साकी जिसके पीछे मैं था पागल जिसके पीछे मैं था पागल हार मिली वह मधुशाला हार मिली वह मधुशाला हार मिली वह मधुशाला हार मिली वह मधुशाला तो इस पाठ की <clears throat> कविता पाठ यहीं समाप्ति होती है फिर आगे का पाठ आप अगले वीडियो में सुनेंगे धन्यवाद जय हिंद